Dice Y si no Querías que me alejara de ti Y si yo Quería que te quedaras aquí ¿Por qué no? Hicimos lo necesario y seguir qué? así, no sabes cómo esto me dolió, no sé ni por qué, tanto misterio, no sé qué fue lo que nos sucedió, si alguno de los dos quería algo serio. disteis o oh negra, these These days, nerita. these days Echo de menos cuando matabas por mí Yo daba por ti, reías por mí mías por mí, crecía por ti Vivía por ti, ya nada es así, me lo dijiste Preguntándome si eres o fuiste, cuestionándome lo advertiste Ya nada de eso sí, ya me perdiste No me veas así que ya no estoy triste Estar separados fue lo que elegiste así lo querías, pues lo conseguiste Brindo por esas veces en las que el alma me la desvestiste Todas las veces que por mis chistes malos siempre te reíste Por ignorar que ya ves que la promesa me rompiste ya ni siquiera sé si recuerdas todo lo que me dijiste Brindo por esas veces en las que el alma me la desvestiste Todas las veces que por mis chistes malo siempre te reíste Por ignorar aquella vez que la promesa me rompiste Ya ni siquiera sé si recuerdas A lo mejor si nos reencontramos dentro de unos años A lo mejor compartíamos el mismo techo, el mismo baño A lo mejor olvido aquella vez en que me hiciste daño O lo peor no, hoy me vuelvo a decir que te extraño someone fail.